penser que euh, dimanche, en fait, il y avait moins de monde. Et en fait, c'est condensé avec les, tu sais, l'accident qu'il y a eu. donc, du coup, ils bloquent euh, euh, quelques minutes tous les camions. Et d'un seul coup, quand ils sont relâchés, <laughs> c'est des missiles, quoi. Les mecs, ils sont dingues. Il y va. Il y va. Oh putain C'est quoi Une sauterelle. Oh putain, je... <laughs> Ah putain Tu veux que je m'arrête Tu veux que je m'arrête Ah putain Bon, on est encore vivant, c'est déjà ça. The only problem we've got is to find some a place where to plug the car during the night. Hmm. So do you think it's possible if you've got um, um, a technician or somebody from the maintenance of your hotel who could help us plug the car? Actually, an electric board is fine. C'est comme d'habitude, il y a c'est encore plus bas. 210, 220 et 135. This is possible. Yeah, it's okay. It's okay. Yes. The Yes.